අම්මි සිස්ටම් චේන් කියන එක සිස්ටම් චේන්ජ් ඊයේ තමයි මට ඇත්තටම දැක්කේ අපිට දිගටම දැකලා තියෙන ඔයා දැක්කේ මොකක්ද <laughs> දැන් සාමාන්‍යයෙන් නෙට් බෝල් ගහනකොට අර හුරු බුහුටි ගවුම් කෑල්ලක් නේ ඇඳගෙන ඉන්නේ ගවුම් නෙමේ යන්නේ මූණේ තියෙන <laughs> ඒවට මොනවද කියන්නේ ඒක ස්කර්ට් එකක් වගේ නේද ස්කර්ට් ගවුමන්නේ ඇඳගෙන ඉන්නේ ඒකක් ඕ ඔන්න පහුගිය කාලෙ විච්චේ ඒවයෙන් වෙනස් වෙලානේ දැන් මොකක්ද ඇයි දැන් ඒක සරමනුත් අන්ඩින්න පුළුවන් සරම් මම දැක්ක දීම ඉස්තරහ ලීඩ එයා තමයි ලීඩ අහෙමද එයාර මට සෙල්ලංගල දෙන්න තෙහෙමයි සරමැඳගෙන ඇඳගෙන දිගට ඉස්සර හිමාව හරි අමාරු වෙන්න ඒකනේ වෙඩින් එක්කට ගිහිල්ලාවත් ඉන්න බෑනි සරමක් ගහගෙන බකස්කාල කඩන්ගටනවා කොහොම දර උඩ පැල්ල තරස්කාල නිලන්නේ දයසම් ඒ ආගන්න නේ වෙලා හිටපු කට්ටේ තර උඩ පැල්ල කොම දුනේ කියලා හැබැයි මාරගේමයක් දෙන්නති කොල්ල ඒකතම කොල්ලා ඇයි නෙත් බෝල්ටීම එක නෙත් බෝල්ටීම කෙල්ලා අකි අකිගෙනෙන්නෙමේ දැකලද වර්පින් දූරවල නෑ මම සිස්ටම් චේන්ජ් එක ගැන අර්ථ නිරූපණය කරලා එතනින් හැට සූම් කරලා බැලුවේ නෑ අක්කි බබෙක් කියන මං හිතේ